Thank you. Bye. моя ранимая Многого не прошу, но только люби меня Только будь рядом, помни, что ты моя Что ты забыла у меня на репите В твоих глазах я тону, помогите Ты моя родная, не грусти, не сердись а Ты просто лови, ты лови, ты лови мой огонь, ты же знаешь, милая Сердце мое не тронь, самое ранимое Многого не прошу, но только люби меня Только будь рядом, помни, что ты моя Что ты забыла у меня на репите В твоих глазах я тону, помогите Ты моя родная, не грусти, не сердись а Ты просто лови не прошу, но только люби меня Только будь рядом, помни, что ты моя Что ты забыла у меня на репите В твоих глазах If I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, whoa, whoa, oh yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I did target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself.